¡Ah, ¡Oh! pasó ya? <laughs> Oh. Thank صلى الله عليك يا جد الحسنين صلى الله عليك يا جد الحسنين سلطان الانبياء امام المرسلين عزم الإسلام أشمي مصباح الدين مين حاود بالعرش العالي مقرون اسمه مع اسم الحق المبين مقرون اسمه مع اسم الحق المبين ما كان ولا يكون مثل جملان

امك لا مكبسه لا مكبسه بان يا حيطانك بنيان غير شمس من فعلك راكي البدا مهوسه البدا مهوسه بغير خمر سكرتي وواكد الكبان صلاة والسلام عليك تاوسة وعليك تاوسة على صحابك يا تاج كل راسه الصلاة والسلام عليك توسى وعليك توسى ورضى لصحابك يا كل رأى يا وعلاش عليك طايرة وعليك طايرة ما همتيش الا في الليل والنهار والعيون السعدية وتبات سهرة تبات سهرة سبح للمولى بالتجليل والذكر ودي هموم زمانك شوكة حايرة شوكة وحايرة تقطعي لك بادك يا شومة والشرار عارفينك من بكري الناس نحسار عجني في القصدير ومطامر النحاس من هموم زمانك بالزهو غايسة بالزهو غايسة جرعي كيسان المعصور بالرصاص الصلاة والسلام عليك داوسة وعليك داوسة الرضا لصحابك يا تاج كل راس يا شومة منك ما سبت راحتي ما سبت راحتي والعباد على الصفا وهواد وستواد حشمت يا شوما بفعالك وزكيتي وزكيتي وعلت جوارح ذاتي كلها الحنات لي منشكي ونعيد قصتي ونعيد قصتي حد ما يعذرني مشوكة البيان ناس غنمت بكري وانتي مأيسة علاش بيك الفقعة وهجاي من الحساس وانتم اجلك مكبسة وانتي محلسة وانتي محلسة ديري في نهار الرحد والرماس الصلاة والسلام عليك داوسة وعليك داوسة ورضى لصحابك يا تاج كل راس عندك تبغي راحة النفوس والذهب والفضة وخزان كل كيس لو جبرتي كل ليلة داخل عروس باش تبهجي بالشهوات والتريس والبساط ومحافل وطراب والكيوس ونعقاني تنغم وانتي يا جليس قاعدة مثل العجوز النقصة قورها من غير حفيرها وفاس الله يسلط عليك هموم بايسة هموم بايسة باش تتفكر حر الموت والنعاس الصلاة والسلام عليك تاوسة وعليك تاوسة وربع يا تاج كل راس الله يسلط عليك البرد والندى والهبيش كثر الناموس والجراد لا غنايا وما تضحاي جامدة وينقصد جنك من يعشر الحال غربيك الغاوي ما فيه فايدة قسك على حافة وطلاك بالموات من فعالك بعت البرنوس والكساب وصبرت لهمومك يا شومة وليان نحب قلبي يشفاك تجري مطلوسة تجري مطلوسة ولا تصبي قواد معاك في التراس الصلاة والسلام عليك تاوسة وعليك تاوسة وارضى لصحاب يا فاتي كل راس شوقتي قلبي نشوقك نفركت شملك بين جميع داودك لزمت بيمين الله حتى نعذبك ولا نخلي ينوح من وراك من يجي حددني بهوا في عينك نقول له لا تحبس ودني على قفاك نشوفك ما بين الرجال والنساء حتى تولي ما تسوي درهم النحاس إذا ملتي خيرتك تبقى يحبسة وتنظري كاني طيب في طالب الفلاس تنفلس الصلاة والسلام عليك دوسة رضا لصحابك يا يا وعلى وعلاش فين نسب راه عندك مكان مقيل حق غاب يسلط الله عليك الحب والجرب ويبعدوا من قربك الاصحاب والحباب نسبة تبقاي ترغبين رب يسامحك على ما فات عذاب والعقاب خيرتك توليك الخشبة المسوسة والمنفايع ضدك الرص فيك طراس وتقول يا ليتني وعلاش وعسى لو عملت بدشي لازم الخلاص الصلاة والسلام عليك توسى الرضا لصحابي يا حد قبل كان في الهوى والجوارح من فعاله بكاو واشتكاو كيف قال لنا وين والبروج الحصينة كلها التواو كل واحد عند المولى وما سوى الخير بالخير والشر بالشر ما فتاو والذنوب قناطر في ايام عييت نرفد ولا قضيت الغلاس نهارك غسيق مظلم داج خانسة وانتي لجامك في يدك قابض الفراس الصلاة والسلام عليك توسا رضا لصحابك يا الشومة وعلاش عليك ذا تيع الله والرسول الفضيل هي الديري في يوم البعث والهوان والزحام وحر الزيار والهوين أربع حروف ميمين حودان اذكرهم من نار الشعير علي صلى الله قد الجبال والحصان وقدم عبق الروض يجيب الغراس قال اصحابك يا تاج كل راس